al chunguito Ñuka nyuka ñuka kuyaskalla sisita shinami kanta kuidarkani Ñuka nyuka ñuka kuyaskalla sisita shinami cuidar gami ってる tú.